Я как Сундра и грибы я под раз Отмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верил Аллегория не съедены будут эти пираты Моя дикая как и грибы я под раз Отмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верил Аллегория не съедены будут эти пираты Мари, критика, накормленные ведомо Я, я, я, ты на сунгере души кидала мне любима Так и стоит, а ты на мира, мы не храним образа